स्टिफिनमा secretary wanyanya cotclak tiivurirewo kesi ikesi itsva stephen matsekete versus timothy wanyanya wanyanya simuka ndinokumbira kuti usununguke usazvisungirira mudare mwamambo saurombe muno unofanira kudayira mambo wakasununguka panyaya younonemedzerwa ndistephen matsekete unyatsoiteerera stephen matsekete anokumangarira mudare rangu ah, iwe unofanira kuzvidayirira panyaya iyi uchitaura masoko anokwanisa kuzvisunungura kana kuti masoko anokwanisa kuti a ah, eya mutape nyaya ndiri kutaurwa pano e, ndinoiziya inoti unodikane kudare ramambo saurombe nhasi uno uh, musi wa30 e, april gore rino ra2023 kuti uzozvipindurira nyaya youri kutaurwa pano ndistehen matsekete nyaya yacho teerera zvakanaka unodikana kudare ramambo sauromve ngenyaya yekundosiya mbatya dzehama yangu mufi kumba kwamatsekete 1 ndochekutanga chechi 2 uye kudzura chitofu muridzi e, muridzi wemufi muridzi wemunhu pasina uye kutora mbasha dzemwana wako kuunza kumba kwamatsekete mufi pataurwe zviro zvitatu apa kana usina kuzvinzwisisa ndidzokerere chekutanga uri kuzi wakatore mbasha dzemwana wamatsekete muroora wako kuendese kumba kwamatsekete pasina kuwirirana pasina duro muchiyana chechi uri kuzi iwewe wakadzure chitofu chitofu chiya chemwana wamatsekete kuenda nacho pasina muridzi wemwana wacho chechi3 wakatore mbasha dzemwana wako iwe wakashayika kukumanidza nembasha dzemwana wamatsekete kuendese kwamatsekete zvitatu wazvinzwisisa here <coughs> <coughs> Ah, nyaya iri kutaurwa nematseketei unoiziya here yai kutaura ndinoizi unoiziya hano eh. ah, zvakanaka kana uchiiziya ngaabhadhare hake mari dzake dzidari mari dzake dzidari pana cotgrad kana uchiiziya tichitangireipo maisa case number ni court clerk eh, maifa nonga makatoita eh, hamuna kuupdata eh. ndoda kuti ndiziye case number yacho asesa mastiki naasesa njongo zviro zvitatu zvataubva kumwezwa mm-hmm. ndoda kuti kutizozviteerera unoti hatichakupe mukana wekutsana vandareo hatifaniri kupedza nguva wacho wanyanya simuka simudze ruko rwau rwerudyi toati ndinopika ndichataura chokwadi chizere pamberi pamambo nedare mwari ngaandibatsire handiti ndakubvunza bvisako mako ndakubvunza ukati mutape nyaya ndinoiziya chitaure maziviro unoita muzvikamu zvitatu maziviro endinoita ngeyekuti nyaya iyi payakatangira eh, ngemugore ra80 something hachazivi ti80 chii mukadzi wemukoma wangu akatanga kupenga mumusha mwedu apenga mumusha mwedu mukadzi waiziya nezita rake kana kuti unonziya nezita rake unonzi moti moti ehe toda kuti utaure mazita eh. ehe apenga mumusha mwedu vanhu vakabata zvaita sei zvaita sei achiri kufambira ichitenda ichikanya kwaiyo zvinhu eh, mukoma wangu akasimuka ndobva andiwa matsekete svikii baba we kumba kwangu vakuze kumira zvakanaka zvekuite mwana wenyu handichazivi kuti zvakamira sei obva auya isina amatsekete auya isina amatsekete amatsekete akabvunza ko oh, zvaita sei mudhi hapana chakakwanisa kutsanangura zvadaro akawirira mukoma wangu namatsekete kuti ngatihambe mukoma chindikozwe chiudai mukadzi wangu mumhatso mwangu vakaende kofamba vaende kofamba amatsekete uchiobatwa abatwa amatsekete vakadzoka mumusha mwedu mamakarorwa handai mukundo wamatsekete wa dhimoni hauchatauri madimikira amatsekete akabatwa kuti kutiamatsekete eh. akabatwa kuti ngezvemumusha mwenyu munozviziva zvapengese mukunda wavo zvapengese mukunda wavo ndo zvendido kuzwa akazi ngezvemumusha mwavo ngezve ngezvemumusha mwavo eh, asi isusu manje hatinyori ngezveba tinonyore kuti akabatwe kuti mukunda wavo waipenge musoro ngezvemumusha wavo zvekuti kuti tione kutonge nyaya yacho ngoti hatitongi zvirwo ah, zvemumusha mwa zvacho handisi kuzoziva ngokuti handii ndakanga ndiri kwaakafamba kwacho ndaikumbira kuti e, timothy usataure nyaya dzekuzwaba mukoma wangu wandisanangurira aa ah, ah, hati izvozvezvo manje zvinotaurwa ndimukoma ako taure dzako dzeunoziya ngoti ndikakuti chinditsanangurire zviro zvewakazwa tione kuzvinyora e, kuti tibude nemhinduro e, usanditaurire zvamukoma ako ba taure zvako iwewo zvaunoziye kuti inini ndinoziye kuti enda mberi kuti uzosimuka nembasha kuenda nato hadzaita chiokumbasha e, akazvi zviri kupengese mwana wenyu mumusha mwenyu mune mwana muzukuru akafiremo zvisina kunaka mm. zvadaro topeya mabudire dzakaita mm-hmm. e, auya ndokubva auya musha mune makarorokwa iye mwana wamatsekete pozoita futi hangadzi yavo mukunda madzima ndiwo ndiwo anhu anaya amatseketeni naana madzima ndiwo ndiwo imba imwe chete hangadzi yavo angakaonga mukoma wangu mudiki saka amatsekete abve kun'anga akasiko ativhude dhuku rehanzadzi yawo yai kuna madzinaa yowe hanzadzi yowe ndo wakaise chiro pamwana wangu saka mwana wangu ichipenga akukakaisana paya paya zvadaro akaisane pamambo mumusha zvichiotongana ipoyo asi hazvizi kunga zvapera zvakanga zvaitika izvi vadzoka takagara mumusha tagara mumusha mune gore ra 2014 eh, mukadzi wemukoma wangu iye zvakare akatanga kudzinge murume mumba kuti buda mune unombogarire handikuziwo iye mukunda matseketa iye mukunda matseketa upenga mm. uya mukoma wangu kuti iya unondiziya rini ndozijoni hwanyanya inini ndiri murizi wemusha unoku zvikanzi ndatibuda muno handikuzivi unodei mumhatso mwangu ndokusara neburi rangu unodei mumhatso mwangu buda muno ndisara neburi rangu saka zvadaro eh, mukoma angu akavaivonditaure ndiro zviri kumbai munenge ndikudzingwa mumhatso kuti buda muno ndokusara neburi rangu ndikati nomwafungei zvikazi a ngairi kumaprofita atakutazi tikaite choto pamhatso pamabo tinozvigadzirisa ndikati aiwa mukoma maprofiti haagadzirisi nyaya dzakadaidzi munofa kuti muende muende naye kwabereke yacho ndiwo anokona kugadzirise nyaya idzi nekuti pamwakaenda pakutanga ndiwo akaabatwa uye e, wanyanya wanga uri right ngekuti haufambiri mwana usi wako wazwa ndio ehe ngoti wanditaurira kuti maudi matsekete ndiye wanga ari kurwara ndizvo echinga anoshate soro echinga anobudira ndizvoka saka wairwara mwana wakwamatsekete mukoma wako waide kuite choto pamva kurapise mwana wakwamatsekete here ah, aide kuti pamwe chii zvingabva ah, ah. ndati mukoma wako aide kuite choto pamba kurapise mwana usi wawo zvinoita here hai doga dzise mumusha mwoyo kuti mhepo dzidzibve mumusha mwawoyes aizvobaa baba musaitebuyira kuti amungakuite zvinoerera kwazvo baba anokona here kurapise mwana wekwamatsekete mukoma yenyu munotaura kuti haakoni kana kuti anokona roraipwendipa haakonizve saka aida kuise choto chenyu nekuti wanga ari kurwara mumukunda madzekete zviri kutaura sesa saka aida kuise choto chenyu kana pamba penyu panga pakachena imimwe chaaida kudzinga ari apo chienda ako mberi tatiti pabate ipopo kuti tozopadzokerera uzive kuti hapasi kujeka enda mberi zvadaro ndikati aiwa imi mukoma mafa kuti muenderere nemudzimai wenyu wabereke yacho ndizvozvo zvadaro mukoma kaisaka ndiberekedze tobva tatora mwara manguya mukoma anguya nemudzimai wao ngati ngatiende kwana seko taenda tasimuka tasvika kwana tezvara tapinde mumba ogatokwaisana tobvunyakasimba mwao kune matseketeo yao akabva abudi kwamumbai muno mwasvika kwamatseketeasvika apa anga ambobvi kuroi mukoma wangu echiti bva munhu obva arwa kubva abude nzvimbo yechiapa bva munhu mumba mangu ndisaine buri yangu chasvika obva abudirwa mukadzisiyo zvikazi ndinouraya inini ndinouraya ndaide kumuuraya uyu ndinouraya isiko uchiti a zvaite zvakanaka abva amuka mukadzi yoo achachibvunza iwoita zvakangoti umburi yani ude kuurai munhu mumba mwangu ndiwo here amatseketa anga aripo ndiwo anga aripo baba wangu asisipo fondiraandisobvunza baba wangu ndati ndiwe here anga aripo eh. wakabudirwe hai hanzvadzi here kana kuti mukuru eh, ndiwo anga aripo ana ah, zvakanaka abuda wakadii zvikazi ndinourayi inini ndaide kumuurayi uyu ndinourayi tikati isusu tichozozwaya muguru kuti iuri kukure anhu mumhatso mwangu imboriyani zita rako haasi kubvunza akaramba akanyarara izvinobva rati pamusoro baba musaone kuuya kudaiko eh, mumba kwedu yakosi kumira musha tiri kudzingwa mumhatso kuti budai muno ndokusaka neburi rangu hmm. saka tinokumbira kuti mubvise munhuwo uri kureketawo mwabvisa motizisa toyatotoe mukadzi uri topetuka mhatso ngoba wangisuka 25 december 2014 ndobvata papane pendingada kuti sadzodzokerera uyu haibudirwa homwe waimboti ndiniyani ndinodei ndiri kurwei wazwa mubvunze ndakubvunza waimboti ndiniyani ndinodei uye ndiri kurwei aya ndiwaifakumubvunza kuti umboriyani haasi kubvunza haasi kubvunza saka siyanana waimuke mumhatso mwawo echitaura izvi kwetiine kwaari orit tikachimire kuti tichaizwa ah, bambobvunza kuti imbori yani uri kuuraya anhu mhatso mwangu akaramba akanyarara zvakanaka zvadaro tikati pamusoro baba saka ndi mazvizwa zviri kutaura toi kutourawo mhatso mwenguno saka taikumbira kuti mubvise munhu wo uri kureketawo pamukadzi wedu mwabvisa motidaidza toya totore mukadzi wedu mm-hmm tanga taenda nemwana wedu mwana mukuru anga afekitwa futi nekuvhari kusaitaura akapedza chikoro achitaura anga asikachataori takanga taenda naye futi musi wachoo zvikazi orit apo ndapazwa hemauya neuyu mwauya naye pakuti tikata ah, ndikuona kunga mhepo yacho kandiyo ndiyo iri pana ma yacho vabata futi kumwana u mm. zvikazi aregai ah, ndifonere baba angu mungazoti handia baba ndobva afonera baba mudoko wavo obva ataura sipmufoni tichizwa zvikazi ndiyo nyaya yomwana hwanyanya auya namukadziwa uchiita kuti uri kudzidzinge mumhatso kuti budai namwana wakudini budai muno mumhatso ndokusara neburi yangu ipopo tapazwa eh. tiendai mberi eh. eh, itai muchifamba kutora kuti onai vamwana ndoda kugadziriswa nyaya dzavo mapadzokerera mapadzokerera kuti waiti ndinouraya bva muno ndindosara nekurira mutapazwa eh, chiendai mberiakasakuti taiuzosiya uyu kuti mubvise munhu wotaurawo akati arit ah, uyu imimwe handicha imimwe torai wenyu mupetuke nayi kuti chiricho chiri pamwana wangu ndikabvise pamwana wangu nekwenyiwo chabva torai wenyu mupetuke nayi indosaane wangu mm. zo hairemberi ngemushinga wayo ndiwodaro mati tikati azvakati kamukoma katende pakubuda kuti kubva tadzoka saka kubva musi wa 2014 takanga takandoteya kuti chazwa bambu kuti a ah, chiuya uno tabvisa haazi kusvika tasvika 2023 uno asikazi uoneka asikazi kutioti chiuya mutori mukadzi wenyu saka wachiona kuti ah, indoshupika mai ndikati mai ndikundorwara rwara ini ndikuna kufight ten time vana havazokwanisi kutaure nhorondo ii inini bhera ndithwale mbasha idzi sei babana azomboite mako izvizvi takupinda mu-ten years akanyarara akanyarara apa mbasha ndakai ndakati mbotanga mu-2022 ndakafonera baba tumai mukadzi wedu nemunina wake auye uzotere mbasha dzinoora dzagarisa mbasha haidi kugara yakambuchikidzwa kuti dzadzisi modho dzadziri mabhegi mbasha haidi kugara yakambuchikidzwa isikapheku yechiyani tapazwa tapazwa ngatiende mberi ten years masi yemudzimai wenyu kubva kwake hamuna kuwane mhinduro ndizvo ka ukazofunga kuti iwo ukafa mbasha dzinozosara vana vazozvikoni enda mberi ndobva ndati abvera nditware mbasha ine ndiende nadzo ndopetakatware mbasha dzangu dzeze kwakunyanzi miseke yandakaita badzi ngeyekuti handi kuzivi kuti mbasha dzatakaparadza dzedzi dzamukoma dzedzi dzichipa ana vana havazi kuzoenda nadzo kumabasa kwavo kwavanogara akauya kupindudze mune dzama dzaigara masisazi mupateerere ipopo ndobva ndatwaira mbasha dziyadzi kubva ndaenda nadzo ndaenda mbasha dziyadzi shure munhu endakakumbire mambo motokari wakati iwe ndine imejeni zangu pane munhu wakabhadhare mari ekuti ndimuitire basa rake saka ndakiundishandise mota munhu wangu iwe ndikati ndapota ndapota nditwarire mbasha idzi dzagarisa dziri musha mangu ndobva anditwarira akatishajee 65 dollars ndikati ini 5 dollars handina chinoko chainacho 6 dollars ndikazi raiti kana iwe usina five dollars ndatinge ndikakutwarira mbeza dzavo dzedzi tasvike kuti kuendawo tinodzoka tese ndoda kuti uzoshande basa rekukavhe five dollars yekusikazondipai timo pane dzimwe nyaya dzoro kuti taurira ka ah, dzitisina basa nadzo wazwa wataura iwewo kuti petakarongedze mbasha dzemufi handizvo eh, here eh. takabatanidza nembasha dzenyu handisi kunga ndaziyaiuteerera ah, ah, ah, eh. pemwakarongedze mbasha dzemukunda matsekete eh. mwakarongedza nembasha dzemufi wekwenyu dzakava dzaparadzo dzadzisaidzemufi dzadzidzeava vana vapombasha asipambashamira waka dzanga dziri dzemufi dziri dzeana dziri dzanga dzapuwe vana asi dziri dzemufi eh. asi mwakaende kodzibatanidza handisi kuziva kuti ah, ah, ah. mbasha dzakanga dzapuwana tiritesi panhaka dziri dzemufi makaende kodzibatanidza teerere zvendiri kutaura ngatifambe tese zvakanaka mbasha ndimukoma ako dzakanga dzapuwana acho panhaka pemakarongedze mbasha dzemukunda matsekete moti dzakabatanidzwa kuendesa kwamatsekete unozvibvuma here izvozvo unozvibvuma toti chini ah, ah, ah, mbasha dzamukomako mhm. dzakapuwe nhaka anacho pemakarongedze mbasha dzemukunda matsekete mwakabatanidza nembasha dzacho kuendeswa kwamatsekete ndizvo ka tochiti chinyi pachianu chedu aya ovhure mbasha dzemukunda wavo ona nembasha dzemufi dzakapuwana dzaakuendeswa kwamatsekete tinochiti chinyi imisteki ka eh. ngatichiende mberi ovazi vandifonera zvikazi mukwasha ko mbasha dzemaunza dzemwana wangu idzi ko zvemazoisa nedzamukoma wako dzenhaka ndikati sori baba imisika yakaitika patakape vana nhaka hatisi kuziva kuti vana ava havazi kuenda nembasha saka takandotakure mbasha dzaziikuizvozvo kuise motokari kuuya nadzo imisika yakaitika baba sori oriht muka akachidio ona ona manje todoti tifambe tichipedza e. Eh. e. Eh. chiyanu chedu mm. baba hwanyanya mm. mwaifanire kunga mwakaende kwamatsekete mm. kana ten years dzapera mm. pakareba kuti taikumbirawo mukadzi wedu kana atete auya arongedze mbasha paizomunzvengapa pekurongedza nembasha dzisi dzake handiwazikwaka dai mwakaende kwamatsekete tinokumbira wanhu honai paane ten years apo mbasha dzinozokanganisika ngauye arongedze mbasha ngekuti mbasha dzemunhu mukadzi dzinorongedzwa ngehama dzacho ndo chekutanga ngatiende pachitofu ndiyeno akatipure chitofu chitofu ichi handifunguri chaa chakachereka Ah, ah. chaibikirwa chiri paikufa ukaita mugoma eh. chitanga chindoti pamwe ambobikire pabanzi eh. pamwe obikire mumba chitofu chinochinga chinjo ndiani wakazochisimudza pachakasimudza ngepekuti takati mukoma afa takatsvake mushandi waigara nemwana wairwara uyababa wanyanyichengete mushandindikabvunza madhodha ariyakwawo kuti ndiani unotipure chitofu chemukunda wemunhu chinotupurwa ngearume acho here chinotupurwa ngehama dzemukadzi here ini handisi kuziva kuti chitofu chachakachangaandifunguri chachakamira mira handisi kuti unofunga iwe unodo utaurire dare basi kuti wakasimudze chitofu mm. ndingani chitofu chacho chinofamba kuti choiswe panze chodikiwe panze chodikiwe mubasi asi uzive kuti wakangaaakangaaoe ipopo handipazi kuti wangatipaiwazwa anhu wazvanga anhu akukomplaina anoziva kuti tese hapana murungu panapa tine tsika dzedu yes eh, asesa baba mungaswerai mwedzinesa mm. tendai zvinhu zvimwe zvakashata moti chaihamba chitopo chingaitetamirai eh. baba tiramisei mumba ino musaiti zvikuruma fungai kana maakupingura nomunhu noti zii kunyara mwecho notaura mwakatware chikoro kundiani utorepe changachiiutorepe mwachiona chanehamuchango ndianiwakatoraniwakachitakura tode munhu wakatora taudaimusaeeseyaindakatipureti eh. eh. tofu ndakaenda nacho pechaindoiyepo ipapo pechaiyachanga changamigarapo chitofu chemunhu chaifanira kusimudzwa ngari dzachaifanira kusimudzwa ngehama dzemukunda wakwa matsekete dzaiuye korongedza imwe aizorongedza nemabhurukuakaende here kuti uyaifoni chingareketaorit baba masesas ari kuedze kumuchekesera kuti chamangwana hamukwanisi kurongedze mbasha dzemunhu wemukadzi hama dzacho pasina ndio dzinorongedza kana dai pafiwa pakafiwa zviya munoti ana sekuru taakukumbire kuparadze mbasha dzemukunda wenyu ana sekuru anomupe munhu unorongedza wemukadzi mbasha dzavo uyu wanga asikazi yake kufa yes handisi kurongedza pedzakasiyiwa dziri paakabva mushamedu kwechienda nayo kwatezva eh. ndopendakandosimudza kuisa motokari ndopaindope maide kutaura kuti auya adzione paakasiya dziripo otakura ega kutore mbasha dzaoaaaaeuchiendei eh, pamberi takuonesai tozodzokera chiendei pamberi tizo mbasha dzaenda paoneke kuti pane mbasha dzemunhu wemurume dzisi dzekwamatsekete ngatiende pamberi tio ndopaakandichaia foni ndichiti mukwambura ngavane muine mbasha dzemufi hapo tatopedza ngatiende pamberi pamberi pacho nepekuti zvakati sori zvakaitike mise chachituma anhu anoe kutora makatora here ndakazenge ndatimakatora ah, ah, ah, here <laughs> ndakatume mwana ndakatave mufane mukorore hmm. ari dzembasha dzenyu hmm. ndikati nyaya yamwaizwi ari kuti mbasha dzemu makamuzi kutore mbasha dzenyu makasi mune dzamai zvikazava baba sekuve akatondifonera wachindibvunza ndikaza kuti sekurusori imisteki akaiti kambashangedzangwini nemuningine wangu hayi zvotatopedza izvi tichatume kushaya kutobaba wanyanyaakomana ndakubva atume muningine wavo eh. kuti chiendawotore mbasha dzakaitike misteki dzakandipanasira atume muningine wavo kuenda yoko asvike muningine akatozi hazviiti kuti utore mbasha iwoyo mbasha dzi dzinode kuti mridzi wembasha dzacho aripo nasisi wako yes nomudzimbasha ari kunasisiwa kuinyanga mhm. akauya ngauye iwo apatsanyure mbasha idzi dzese kusaidi dzepano dzosara saka pakazodhiriwa hako kuti dziende kotorwa pakadhiriwaka eh. eh, asi ngatichienda taakuende pachinangwa chinangwa chenyu baba hwanyanya chekutakure mbasha kuendesekwa matsekete kutaure kuti mwanga mwakutaura kuti ano patori patori tenisa handizve saka mbasha dzemukunda wenu chichipa taurirai dani kuti zvairewei kana mwakutakure chitofu nembasha ngoti munhu aapfeki chitofu ba munhu unopfeke mbasha mwakazotakura nechitofu kuendesa asi pane chiro chemwaifanira kunge mwakaita because kutakura nechitofu kuendesa mungataurire dare rekuti kutini kana kana imi musikazvizivi kuti kutakure chitofu kuendesa pamwe chete nembasha dzekupfeka zvinorevei ndomboipe madhodha akagarei madhodha mira mira madhodha mukunda wenyu woda kupindura ka aurit pindura ti apa takanga tinini magari aita tezvara kunde ten years asikazobunze vanhu ndakatovatirawayo vatore mbasha yes ndikaendese mbasha badzi mbeta ndiise chinyonga chinoaraisa hana kuti ati ah, mukwasha wakagumbukaumbuka kuchengetese mbasha kwetai kurambe kuosha kwetai saka regai ndiise nechinorovese chi hana hana zvakanaka eh, ichocho chinorovese hana vanyanya waendese chitofu handizvei iwo anorohwa ngehana asi ane zvine zvezvinorehwa kuti mbasha dzemukunda wenyidzi tabva tauya nechitofu zvinorewei and e, zvinorewese hana homu ndazvizwa asi zvinorewei madhodha zvinorewei mukunda wenyu waonzerwe mbasha e, nechitofu yesi vamuzvuzvo kurambwa kwaakatoita kuti handishadi mwana wakuru eh, eh, wazvizwa dai ndiri ndataurwa ti mambo sauronge unotongere fevha nda ndiri mudare ndamudare muzani wazvizwa here wazvizwa here zvataure dhodha wodopindura eh. wodopindure dhodha here pindura tiswa mazive ndinoita inini kurambwa kwemunhu kubviswa kwegupuro zino anisonga ndakabvise gupuro ii saka wakarudi akasike kubvisa nditore mukadzi wangu orit waide kuzotutahe chitofu kudzosa ayo abvisa tikapurisa ngedangezimbabwe eh. kuti tozwe kuti chabva zoshuwa i eh. aitwa zvese nemukadzi wangu nembasha dzangu kupetudza nechitofu chiya zvese taitakura kupetuka nazvo zvese taitakura kupetuka nazvo ipaa kuti akasike badzi kubvisa icho chichi nditore mukadzi wangu mhm. atora mukadzi abvise chinho chavo chinho chichi chiri kunetsa chichi iye ndaizoya ndodzimba ndodzimba kuti peipurisa ndozivise kuti chabva here chinho chiya kwakuye kutore mbasha dziyaidzokwakuye kutore mbasha eh, panga pasikaiti here baba kuti eh, musati matoendesa imi nechitoko nembasha mumbonga mwakwa mama umboyinde kwanamagama kasapho yes andisumbafunge andisumbafunga mbeleyaunondopingulitendopingula ah, mamira munondopingulitye ndambuzeke andisoti umbalile kwitemanda munoona zvoma aifani kunga magaita maifani kunga magaende kwamama baba vari kurambe kuuya hazveri ari kurambe kuuya saka kuti ndiopikirizana nawo kupikirizana nawo hazviiti ndinofani kuende pamama ndibatsireyo mama ndiriyanaini mambo wosunga wouya mogara pamwe musikazi kuenda nembasha nezvitofu zvitofu handi kuti kutya kwanga kuri kutotsvake madziyo kwamwanga kunotoita madzisokaiiyamuri kupuwa kuti hamusaizotipure chitofu mazvizwa mwaiende kwamambo mm. mukadzi wedu mukunda matsekete wagara kwemakore gumi tamusiye kumba kwacho kuti arapiswe nanhasi asati saka taakuremerwa ngembasha dzake mambo waizomubatsira kana kuti sab waizomubatsira kana kuti sadon waizomubatsira maitira azvo saka zvawakaita manje wanyanya ndiwo wakashayishirwa ndiwo wakaite mutongi ndiwo wakaite mupari wemhosva zvino zvingani ndiwo wakashayishirwa ndiwo akatonge mhosva yacho ndiwo akapare mhosva saka nyaya hauti washayichirwa wodzitonga semakuriro akaite nyaya iyi waifanira kunga because mudunhu umwe unogara munasapo eh, chiona manji zvawakazviita wega usina advhaisi because sabhuku waizi kutaura kuti dai dzehama dzekwamatsekete kana kunyore tsamba o oh, enda udai dzaaikwamatsekete arongedze zvino zvavo dai izvozvo izvi usi kunenerezwe nyaya yekuti ndiyena ukarange dzimba chadzi kwamatsekete one chechi two dai ekwamatsekete akauya teerera ekwamatsekete asaizoronge dzembasha dzamukoma ako akafa dzakakoye nhaka musha kuendese kwamatsekete two three dai sabhuku akakubatsira akati a ah, paten years idzi pemunoronge dzembasha ekwamatsekete auya pemunosvikeyo munotanga mari seduro kuna baba kuti takorera baba wei 10 years makore gumi mwechirapise mukunda wenyu musha wedu utotsakatika mwaifanira kunga mwakaise duro mbasha sati dzapinde mumusha mukwamatsakati zviro zvitatu zvimwakakorera gara pasi wanyanya matsekete simuka pane zviro zvabuda kuna kwambo apo wazvizwa wazwa kuti ndazwe kuti <coughs> mukadzi wawo akarwara eh, akaende mudare mm-hmm. akabatwa kwamatsekete mm-hmm. akazopfekurana namaikuru ake mm-hmm. eh, akazomukoma ake mm -hmm. e, akazotorana namukoma ake mhm. akauya kwamatsekete zoperekedze mhm. mukadzi wavo mhm. zotaura hangu ibriefndizvozvo eh, ndizvo zvetinoda aperekedze mukadzi wavo kwamatsekete akazouya nembasha chitofu chaakatipa ah, pano pemwabuka ndinonga maisusu ndo basa redu eh, aperekedza aperekedza eh, asvika naye akabudirwa mukunda masekete akati ndinouraya munhu eh, baba akati haazi kubvunza wani eh, tanga taenda nemukunda wedu namai akewo mm-hmm. akazofonera baba akati ngaapetuke nemukunda wavo tichosiye wedu isusu mm-hmm. tichogara makore ten years ndichiori zvagarisa mhm. eh, ndakambonga ndafonera baba ndichitaura kuya mitore mbasha mhm. mbasha dzemukunda wenyu haana kuuya mm. ndikati bhedha nditore ndiende nazvo kwakutwara nemotika kwakuenda nazvo kwakosiye kwamasekete eh, ndo zvimwe zvendazwa pamusoro mudaro totoiyashira mudaro mhm. muchiripo baba ndiwo maswi ndimwakanga muripo taimuke munhu wanga ari kubuda ndizve ndiindaiyako asi ah, ah, musandemunze mwabvunza mwatopindandiindaiyako ndati ndimwe mai yapo here akaunzwa mukadzi wao ndiindaiyako wakamuka andizi ah, kuzvionai dai kuri kuti ndatye kuuya nemukunda wemunhu kumatare unoi mukadzi wangu wangari waizondipupurira kuti kumuka kwaari kutaura inini handizi kukuona mukadzi wangu haana kuona eh, uri pano here mukunda wei ei uri pano ngauye agare nemi atete weya yeah. raivasi iyo yekumuka anjombo amasekete ari kurama tanisokuona asi kuzive amasekete ah, ah, kuti mukunda wenyu unorwara ichokwadi ah, ndii ndakatomusiyirwa 1981okkuziya kuti mukunda wenyu unorwara hano ndiwo kuti mukunda oh. eh, kana dai aine mutambo baba achikwe baba achikwe here mauti ndio baba matizwa chiyamba kuziya kuti ndio baba ah, ndidai ngoti aizoti ngaagari pasi amutse ataure babako unotachi handiyonister ndiwa nister rekuti zita ra baba Eh, ndiyo baba musana kwanzi ndindashaishe kutaura muri kukona ndiri kukona yeah. e eh, ndinotopanga yese anhu aakadzi ari muno mukaone hangadzi yenyu yapuwe tsvimbo ndzaangadza baba a ah, baba zvenyu zvekuzoti ndimukoma ndingana ndo saka dzimwe nguva ichizoita wiki mubatsira kuti dzimwe nguva imi mune zvemunonga muchitaura kuti ha ah, handi bababa ndi baba, baba ndosaka auya akamira apa kumirire iwewe ngatindemberi amatsekete saka chakazoitawo amatsekete kuti muite gumi remakore muine mukadzi wemunhu chii adeeaimimadaizogarabasamunongamunoimwimwi eh, ah, munonga munoti shupei hatigari tinenatisitaatisitachanu panguva yakutaura nyararai makagara itoo chakazoita kuti mutore nguva yesei e, mwati 2014 kahwanyani ndizvo ka kusvika 21 pane makore mangai pane 9 saka chakazoita kuti muite makore aya muine mudzimai omo hamuzivi kuti anhu akarora zviya anonge achide munhu wavo kumba iponi ndinozviziva chakaita ngechekuti kuuya kwaakaita hmm. e, haasi kuuye mune zvakanaka ba akauya kutaura akamira kuti mwana wenyu newo ndikati inini handiremiri kunge hanzvadzi yangu baini ndinochengeta baba matsekete mhm. zviro zviiri zvenda kuda kuti tipesanisa saka muri kutaura kuti kusaiuye zvakanaka kwakaite kuti musafambire mukunda wenyu kana dai akataura ari mumuti kana dai akataura akamira ngemusoro zvingaite kuti mutadze heri kurapisa hanzvadzi yenyu hazvingatadzika saka ndaakudzoke pamubvunzo wangu kuti kumakore esaya mwakatadza here kurapise mudzimai wahwanyanya kuti aidzoke kumba kwake takarapisa mukagara naye inini handina kuzoona ana hwanyanya takagara nawo takagara nawo pamusoro ana hwanyanya haasi kuroora akaroora akapedza here haasati asi akaroora mwaiti mwarapisa mwadaidza uya mutori mukadzi inini sekuruka ndinototonge nyaya yekusvika ya riri sora zviya harizomeri futi mai mwape mwarapise munhu mwapedze kurapisa mwaizoadaidza ndarapisa pano yekotore mukunda wawo kana akamushaishira mwaripisa hamusi kuya zvakanaka mumusha mwangu imi ndarapise mukadzi wenyu saka nhasi ndamudaidza batai mai ndode mudzi mutore mwana mutore mukadzi wenyu ngoti ndarapisa mwaifanira kunga makazvitaura izvi saka kugara kwe9 years nemukadzi wemunhu sekuru mambo wakubva aise question mark kuti nga mobva mwandibvunza kana makashinga munondibvunza kuti mambo mwaise question mark ngei ndimupindura eh, hambana chamwakarapisa eh, ngodai mwakarapisa sekuru mwakaendesa saka muri kuti ah, ndikamupetudzei unoyopetudzwa futi ndicho dzicho hamuziurapisa orit ndio zvinoite padare sekuru ehe tiri kusvosvana kuti mwakamboende kumambure zviya hatidi panokuti mhembwe ibude ngepemuri eh. kana ngekuna hanyanya ndadza hwanyanya tamutaurira dzenyuwo taakuchimuerengera kuti ndizotonga ndizope chitongo changu mwese mwekagutsikana kuti a ah, mambo wanga ichitsvaka nyaya chakaita eh, ndechekuti nyaya iyi yakaende kwachifumusha eh. on two occasions pekutanga mhm. yamanga vani baba angu ini mhm. kukafambiwa mm. zvaindobate mumusha mwangu pakurora kwaakaita mumusha mwahwanyanya ehe iye hwanyanya hati mundimwaibata ah, izvokubaka kwedu handizombozvizwa bedu inini ndakazoenda one second occasion ndikaenda kwachief musha mirai mirai sekuru ya muri uita kuti ndifunge anomuruzwa kana hwanyanya ariye wakabatwa mwakazotambira sei mukunda wenyimi auya naye kuti unorwara aiwa andi hwanyanya handiye wakabatwa mudzimai wemukoma wake waambotaura wepakati pano kuti mukoma murume wouyu pouya umwe mukoma mudzimai wacho ndewaibatwa saka ana hwanyanya manje obva aunze chitesi chisiri chekwamatsekete chekwa kwenyu eh, aifanira kuende kumukadzi uyaiyo eh. motambira inini panyaya yenyu sekuruka hatidi kumbowese kuende mugwasha mhm. amatsekete mhm. yakadzitona ngekuti hatidi zvino zvinondozimambo wakati endai mugwasha pachero chiri pamheni uyo mukunda wenyu sekuru hamuzi kurapisa no uyo wakagara amuzi ndicho chokwadi ngekuti nhasi uno mukamiruke muno munopedze mari mahara munondobatwa kuti rapisai mukunda wenyu inini handishoperi ndinotonga ndinotonga ngehumbo hwemwataura nehwataure mukwambo wenyu hamuzi kuarapisa ba mainenangwa pamweni zvimwe zvacho regai ndimutaurire imwimi mwasara muri baba ana baba akapera kufa zvimweni zvacho munonga muti ii mambo wee ndakaite mutete hatidi bakuti mutaurire dare kunga mwakapedza apa ah, hapana chakapera saka nyaya yeta yetinoda kuprosesa pano nhasi amatsekete yetinoda kuti aya because dodzi hapachina ndofunga madhodha muchizwa ndichitaura kuti dodzi muruzive kuti roora hapachina panototaradza kuti roora apa hapachina musangomanikidzire zvinhu hapachina roora asi pane nyaya dzinoda kugadzirisa pakusimudzwa kwemukunda wenyu kuye kumba ndo kwakashata hakuzi kuitwa ngemwazvo ndo kwendinoda kugadzirisa imi muine pfungwa dzimweni mochindira kuti ha ah, mambo musati mwape chitongo mune pfungwa dzekuti ha ah, hanzvadzi yangu idzoke kwaranyaya ah, handina pfungwa idzo because paakauya wakati ndazvikorera ya wadingazvikoreraka mhm. asi asi kumupeduro ndoendati wakakorera iye wadi kunzvenga ake kuti ndandine pfungwa dzekuti Eh, ndakaite kuti avhunduke pendakaendese chitofu asi kazi kuti uropara mhosva saka dodzi hapachina saka tine nyaya dzewakamhangara iwewe matsekete mudare kuti mutape ndakapumwa kupumwa kwangu kekuti ndakaunzirwe hembe dzemufi wekuhanyanya mumusha mwangu one chechi two mukunda wangu handisandapuwe duro namanje ehe three chitofu chemukunde wangu chakasimudzwa ndiyani zviro zvitatu izvi ndo zvinoabate mhosva asi iwo aya manjai ane nyaya yaakauya nayo mumusha mwenyu yemusati mwagadzirisa nekurwara kwemukadzi wawo tingati ndo saka aita nine years musikazi kudzosa saka panyaya nhatu idzi dzemakashayishirwa matseketi chii chemunofunga kuti munochenurwa mwoyo wenyu eya munhaurimeri kunge mukundo wayo chengetei mukundo wenyu mainini mwakabereka kai angani fafaivi ka ari kumuchengeta anai aiwazve ari kumuchengeta here yes ndozvendinozwa mwaiti abude basa here kuiwoswera nemimwe maiti <laughs> eh? ariyo anoona kuti mwapfeka here mwafuka here mwarya here ndozvandiri kubvunza kuti ari kumuchengeta here kana ari kumuchengeta ehe ndozvetinoda utori pano ukashayika ehe ano zvakanaka hazvo saka tine zviro zvitatu chii chemwaifunga kuti anhu yeko havanyanya pakutipure chitofu pakuunze mbasha dzemufi wavo mumusha mwenyu pakusai mupetulo chii chemunofunga kuti ah mutape ndaifunga kuti ndizochenerwa umwe wangu ah ndaikumbira kubatsirwa nakundirobatsirwa eh. panyaya yakafanana nekuti zviite zvakanaka pakurorwa kwamaudi taakukonkluda kwakasara ipfuma yemarii hmm. handichanasi kuziya asi ndikazotarisa mumapepa acho maifanonga mamwe chekunge hazve sekuru munee mwakaronga ndoda kupe chitongo munee mwakaronga iwowe simuka mwakasarirwa nejeredzwa remari danga rababa nembasha nembasha dzababa danga rababa nembasha dzababa eh. danga racho rakaa razimombe ngani dzakaa dzanzi sikisi sikisi kepchai uh, akaira nembasha dzababa nekuti ndakutotonga makatadzozviita mega chaise duru wapi budise duroupe amatsekete kuti takorera duro hakuchina kuende kumbaba hainini hakuchina nguva yacho totopedzera nemunomu taure ah, pengiri taura taure kuti taura duru rangu rekutinyi asi ndikabvisa re duro inini pamusoro mutatu eh. ndikabvisa re duro inini isitaiti mukadzi abviswe chiro chitore nhi hapachinazve mbasha wakatoendesa chitofo kapitsa nembasha saka kuti adzoke herevo hatichatopetwi kumasure au uri kutaure zviro zvawakapedza uri dohwanda kechikuno ndakatopedza kare haubviti chitofu chemukunda wamunhu ukazotaurira mambo kuti ndaimuda kuiwo oriht urudo nditaurira here kuti tise mhosva yechifou kuti ndakatakure mbasha nechitofu mukadzi wamu ndinomuda tokuripisa iri nyaya ndakuti tiri kutange nyaya eh, timoni ndatisununguka handizve eh. Eh, ndati urudoti titi here wakashaisha wakatakure chitofu nembasha kuendesa zvanga zviine meaning yekuti mukunda wenyu handichadi tikuripise woti imhosvaka woti nhasi uno tiri kuti aya ari kuti hauzi undipe duro amatseketee chinake chishate mangwana handichakushumi ngoti ani mukadzi wako saka madindi aiwa zvifungawawega hausi kumbonzwi usati matindi yes unoda kuzoronzerani kuti matindi asi uchitomboripo hako ndotombokubvunza iwo kuti anhu anombozoende chitopo anomboendese chitopo ia anonge atinhu wadii unonga afa here kana kuti unonga ari aa ah, ah, ndisi kuti mbatya ndati anoendese chitofu zvinopa pemeninge kuti zvinoti here munhu hapachina vakuchitorai chitofu chemwana wenyu watofa uri kuti wakorera pane majena murevha riri maseri kwakwe wafa saka rakaende konamatire kuti wafa here wazwa kuonikwendise nyayawakatotaura eh, kuti wafa eh, yatokura kutipure chitofu kuenda nacho kwamatsekete kusaida hawo imwe nyaya iyoyo yekuti ndio saka tiri kuti tinokuripise nyaya yechitofu basi otherwise uri kuti mukunda wavo mupenyu asi wakafa saka ndati iwewe todo kupedzerana newe nhasi mudare hamuchaiti kudzoke kumba ngoti yakamboenda kudare mwamusha yazobvemo hapana chakaguka nhasi unowa kutopare mhosva ngemukadzi wapedze nine years ari kumba kwake pamusoroyes eh, yakaende kudare kwamusha ngee atete awaya akarogwe mumusha mwedu futi aipumwa ndibaba aya aisiye hana yedu isusu yakaende sepamusha yakapera isusu ngatichisiyana naye ngatichitongei mubvunzo wangu wekuti mudzimai wenyu muchikumuda here ngatiende iko saka hmm. andiwo anditi wazive zvandakubvunza hmm. ndati ngatikuti uchikumuda usabvise duro Eh, eh, headman mwandihamba amsoroida yes inini ndaona kuti mari yeduro iyo yauya chopu chopu iyo yauya ngekukasira iyo chazorema apa kudzokororwa kuzivisana nepfuma kwepfuma kuti pfuma stiri akanyamboenda uyu pfuma inofanira kunge ichitodini ichitoenda ngekuti musarinzwa wagara uri saka munoona kukakamirako kukakamire papfuma pa aisimbori nyaya yekuti hatichadi pfuma inonga zvaende kobaya mumusoro kuti inokuti nemombere pamunhu wakaenda ndopoka ndopairira asi mutape moziya zvekuti akaberekerwe mhuri ndizvo mwazokuti pachine 5 amwe akaende pasi ndizvo imhuri yekwamatseketeri yakaberekwa ngekwawo ngekwawosaka eh, ngavhiseongombe dzinofanira kuti dziende eh. saka parema uruzwa musharuka uri kugadirisa kuti haufani kuremerwa ngoti eh. muri munaye yakabereke mukunda matsekete yekwa hwanyanya saka unode kubvise doro here kana kuti audi unoti mukadzi wedu ndakudzoka ipopo pamazoti imweni ukati mukadzidziwa mudai zokuti tonga tokuribvisa doko ndazova kuti zviri bhera kuti ndibvise dumo asi wanga uchamudai fanaini yeze apa tikabvunza amatsekete pane musi wawakaendese bhakiti here neshuka hapana hapana pa9 yeze kuti u